Tako je uvek pa ne brinem Slomiš se, odeš, zoveš me Kažeš vališ me I ne ide nam uvek baš najbolje Ti luda si, a ništa manje I to meni je Koto, koto, ovo jutro meni šalje foto Tako bi šminke lepa si toliko da stižem od magazin moto, moto Nosim brate tiše na koko, ajmo negdje Juri mnogo, juri mnogo, hoću odmor Ja ga želim samo s tobom On ne bi sve od mene Ona bi sve za mene On ne bi sve od mene Ponavi sve za mene Tako je uvek pa ne brinem Slomiš sve, odeš, zoveš me Kažeš voliš me I ne ide nam uvek baš najbolje Ti luda si, a ništa manje I to plamen je Učim pesane, jurim, ne mogu da presanem Ona bi da preprne sanem Umoran sam, dođi čekam te oči videle su me najslabije Te oči videle su me On ne bi sve od mene Ona bi sve za mene ne bi sve od mene Ona bi sve za mene